Здравствуйте, меня зовут Лена. А, я вообще-то живу в Сеуле, в Корее, Южной Корее, но пока временно нахожусь здесь, в Москве. А, недавно я делала операцию методом смайл. <laughs> Конечно, я долго решала сделать эту операцию на зрение, потому что все-таки зрение это как бы очень важный орган. И наконец-таки я решилась. <laughs> мне доктор посоветовал методику, новую методику, которая называется «Смайлыч». Повторяюсь, а, вначале было немножко, конечно, страшно. А, страшно в плане того, что это, во-первых, не, ну, как бы, а, <laughs> неизвестно, <laughs> что будет в дальнейшем, все-таки это новая методика, и мало ли что может возникнуть через 10-20 лет. Но я решилась, э, прошла весь этот этап, э, страх переборола, <laughs> Но во время операции, в принципе, вообще больно не было. И вообще это не чувствовалось. Э, сама операция где-то, ну, максимум, наверное, минуты две прошло. <laughs> После операции как немножко часа два как бы я приходила в себя. Э, что могу сказать? Метод очень эффективный, действительно, что в этот же день я уже могла видеть и вблизи, и, вдали, и, вдали, и как бы вдалеке вам посоветовать. <laughs> Не бойтесь. И как бы не бойтесь. И преодолевайте свой страх. И как бы преодолела свой страх. И спасибо большое центру, доктору Шиловой Татьяне Юрьевне и всему медицинскому персоналу.